ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಕೋಲಾರಿಂದ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಟು ನಮ್ಮ ಏನು ಕೋಟೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮುಳುಬಾಗ್ಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆ ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಕುಪ್ಪಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಮಾರಿಕುಪ್ಪಮ್ವರೆಗೂ ಏನು ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಿಂದ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಮಾರಿಕುಪ್ಪಮ್ವರೆಗೂ ಏನು ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಒಪ್ಕೊ ಹಿಂದೆ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಠೇವಣಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂಥವುದು ಮೂರು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೀರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನೂ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹಂಗಾಗಿ ಇವರೇನು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಶೂನ್ಯ ಹಂಗಿರೋವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪವರು ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಗಳು ಏನೇನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೌದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಗಳು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಮಾಡವ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ತಿಗಳು ಮಾಡವ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಕ್ಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋಂಥವ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತುಳಿದ್ರು ಏನು ಯಾರ್ಯಾರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಯಿತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನವ್ರು ಏನು ಮೂರು ಕಡೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೂ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ ನಮಗೂ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಜನ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದರಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವೂ ಅಧಿಕಾರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಅವ್ರು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ